ودي مصطفى عقلية وطرافة يا ماني حطوني عيط لي بابايا عيط بركو جنوني ياهو العيشة رايا اه مريري ايوه يا ذيك بصورة جيرة ديرها مريري تعشى ماليا وراسها بابا السكر تعرف جوالي وحيدة الله ضريبة يجي صغير وفيا عايز جوالي صلاح باري يقول بعدي يسرهاوس يا صاحبي وحفظي بيها ودل عرس كريمي وسيرة يرجع يرجع يرجع اسمع الاسد ها ها ها ها ها ها جلب الموضوع سيلفي ولي فوضو جلب الموضوع سيلفي ولي فوضو يدير ظروفه وسط انا يا شيش نوري في بوم وغلفوري يا شيش نوري في بومو وغلفوري ايوه حدوني تعيطني بطايا حكموني جنوني نعيشها آه، يا حنوني سيلونا الشاب المدير دولار بيبيع دولار راس يرجع يرجع يرجع يرجع ديروا دورة في العيون تطبوها قانون منورة في العيون تبرح في المليون يخرج فيها ينور القيرة اشوف اش فيها وين عينك تعميها ياخذها مافيا وين عليا يعني طافية سهر معايا حبيبي قراية هاي تضرب بالعيا ديرها ما نقليه بالهبل يا صبك صبك صبك لعب لعب احي يعني اسطوره حبيب غازيرو غيبي يا صاحبي خويا يا حي طريق طريق والليل غازيرو قديم يا ضريه سلعة تخطف يا الأمانة تقتل وأنا ياري نهبل يا في راه يلعب يا دي سلعة تخطف يرجع يرجع تبغي الحنان عمري وانا كمان عمري تبغي الحنان وأنا كمان عمري شو بدك انا بليد وحشتك عمري شو بنتك انا بليد وحشتك يا الله الله الله الله نعير نتوحشها نعيد نعيط لها نعير نتوحشها ونعيد نتفكرها وانت الهبيل ولا مبروك مبروك مايري هي العصر العصر فوق يا حيالي يا حيالي مريض هذا الشافع اللهم مريضي يلا يا صديق احسن كلامك فرضاجي فرضاجي